Hammaga salom, men Umid. Matematika asoslari nomer 11 da yana ko'rishib turibmiz. Mavzumiz sonning darajalari. Sonning darajalari mavzusidagi qoidalar bilan biz tanishib o'tamiz birinchi navbatda. Demak, darajalar nima ekan? Darajalar A ning n-chi darajasi degani, bu degani A ni necha martadir bir-biriga ko'paytirishi, ya'ni A ko'paytirilgan, A ko'paytirilgan, A ko'paytirilgan A. Bu nima ekan? to'rtta amiz bor ya'ni enta ya'ni nechtaligini bilmaymizda ko'pincha ani to'rtinchi darajasi deyilar ekan ya'ni pastdagisi asos tepasidagi daraja deb nomlanar ekan yozib ham qo'yaman asos bunisi daraja deb nomlanar ekan demak ikkinchi qoidamiz ani birinchi <laughs> qanaqadir sonni a deyapmiz qanaqadir sonni birinchi darajasi xuddi shu sonni o'zi bo'lar ekan ya'ni 12 ni birinchi darajasi bu 12 ekan ya'ni minus 12 ni ham xuddi shunday minus 12 mi endi uni ham birinchi darajasi minus 12 bo'lar ekan qanaqadir sonni birinchi darajasi xuddi shu sonni o'ziga teng ekan ya'ni demak 1 ni 0 darajasi 1 deyapti ya'ni buni ham a desak bo'ladi qanaqadir sonni 0 darajasi bu 1 ga teng ekan qanaqa son bo'lishidan qat'iy nazar lekin nol bo'lmasligi kerak nolni nolinchi darajasi degan gap yo'q buni eslangdan chiqarmanglar noldan tashqari xohlagan sonlarning darajasi nolinchi darajasi birga teng ekan demak <clears throat> minus manfiy bir sonlarni shu yerda diqqatlaringizni qaratishlaringizni so'rayman qanaqadir manfiy sonni ya'ni minus birni juft darajasi bu minus bu minus 1 bo'ladi, lekin minus 1 ni chunki bu 1 ga tegishli, minus ga tegishli bo'lmayapti daraja. Agar minus 1 bunday bo'lib, darajasi 2 bo'lsa, juft son bo'layotgan bo'lsa, ya'ni 2 ni bizlar juft ekanligini bilamiz. Juft son bo'layotgan bo'lsa, bu 1 ga teng. Ya'ni bu deyapti degani minus 1 ko'paygan minus 1 deyapti. Minusni minusga ko'paytirsak plus-ku. Bu ya'ni shunday narsa. Agar bu ko'rinishda bo'lganda edi, minus 1 da 2 derecesi deyapti. Qavsimiz yo'q, ya'ni faqat bu 1 ga tegishli. Bu minus 1 bo'ladi. Shunda sizlar chalg'ishlaring mumkin. Shuni yaxshilab eslaringda qolsin so'rayman. Endi xuddi shunday minus 1 da, masalan, 3-chi darajasi, ya'ni tog' minus 2 ham minus 1 bu tog' ekanligini biz bilamiz. Shu darajasi esa minus 1 ga teng. Ya'ni minus 1 ko'paygan minus 1 ko'paygan minus 1. Minusni minusga ko'paytirsak plus bo'ladi, plusni minusga ko'paytirsak minus bo'ladi. Ya'ni ishoramiz minus 1 bo'lar ekan. Eslangda qoldi, juft bo'lsa darajamiz juft bo'layotgan bo'lsa musbat bo'ladi oxiri javobi. Agar darajamiz tog' bo'layotgan bo'lsa minus 1 minus narsani darajasi bir tog' bo'layotgan bo'lsa minus bilan tugar ekan. Menimcha yaxshilab diqqat bilan tushunib olasizlar degan umiddaman. Ha, bu yerda aytgan narsamiz bu yerda ham xuddi shunday kelibdi. Ya'ni qanaqadir sonni darajasi birga teng ekan bu eslangdan qolishi kerak faqat a nol bo'lmasa degan bir narsa bor demak qoidalar ketdi endi darajalardan keladigan savol turlariga kelayotgan bo'ldik yana ya'ni birinchi savol bu qizdirib olish uchun bizlarga oddiyroq bo'lgan savol ya'ni uchni ikkinchi darajasi degani nima uch ko'paytirilgan uch degani plyus ikkini uchinchi darajasi ya'ni minus 2 ko'paygan minus 2 ko'paygan minus 2 degan to'g'rimi bu bizlarga minus 8 deb beradi bu esa 9 deb beradi ya'ni bu yerdagi plusimiz bu minus bilan qavsdan chiqqanda 9 minus 8 bo'ladi bu degani bu yerda 1 bu bizlar pastini yechdik 1 taqsim endi esa minus 1 ni to'rtinchi darajasi juft bo'lgani uchun bizlar 1 deb bemalol ayta chunki birni birga ko'pay to'rt marta ko'paytirasan bir bular minus bu yerda juft bo'lgani uchun birni o'zi keldi plyus ikkini ikkinchi darajasi to'rt demak bir taqsim besh ekan javobimiz sonning darajalarida qo'shish va ayirish debdi ya'ni bu formulaga yaxshilab qaranglar menimcha o'zlaring tushunib olasizlar yaxshilab qaranglar bu yerda aytyaptiki masalan bir misol keltiraylik shunga ikkini uchinchi darajasi plyus ikkini uchinchi darajasi grafik bir xil ikkini uchinchi darajasi yana plyus tagini ikkini uchinchi darajasi ekan teng nima bu yerda aytyapti to'rtta bir xil darajali narsalar kelyapti xuddi to'rtta bo'lgani uchun 1, 2, 3, 4. 4 ko'paytirilgan deysizlarda ikkini uchinchi darajasi deb qo'yasizlar o'qavuz kerak emas edi demak shu ko'rinishda ha endi bu bu formulaga o'xshagan narsaga qaranglar bu yerda darajalarimiz bir daraja sonlar bir xil kelyaptidagini oldida turganlar har xil kelyapti buni qavsdan tashqariga chiqarib olish qilamiz ya'ni bu yerda bir xil bo'layotgani uchun pluslarimiz ko'ryapsizlar tashqariga chiqarib bu yerda yozilgan ekan ya'ni k plus n minus p bunga misol keltiraymi sizlarga ya'ni to'rt ko'paygan deymiz ikkini uchinchi darajasi plus 3 ko'paygan nima kelyapti 2 ning 3 darajasi ya'ni bular bir xil bo'lish kerak ya'ni 2 ko'paygan 2 ning 3 darajasi buni qanday yozar 2 ning 3 darajasini qavsdan tashqariga chiqarib ko'paytiramiz ekan bu yerdagi sonlarga ya'ni 4 plyus mana plyus 3 imiz bor minus 2 xuddi shunday ya'ni 7 bu yerdan nima kelyapti? 5 javobimiz 2 ning 3 darajasi plus 5. Bunu yine de geçerken bulsak. 2 3 derece 8 plus 5 bu. 10 3'te bir abuzarga. Demek dereceli sonlarını kubaytırışta dipti. Bunu ya cüdeyim dikkatlayın itibarlayın karatınlar. Asoslar bir kıl bulsa. Eğer kubaytırışta. Dereceler sonlarını kubaytırışta. Asoslar bir kıl bulayıp bulsa. A plus Э, bu darajalar qo'shilar ekan asos xuddi o'zingizdek qoladi ya'ni bu yerda uchni ikkinchi darajasi ko'paytirilgan uchni to'qqizinchi darajasi ko'paytirilgan uchni yettinchi darajasi desak endi bular ko'paytiruv shaklida ya'ni asos o'z joyida qoladi yuqoridagi darajalar esa qo'shiladi ya'ni ikkiga ikki plyus to'qqiz plyus yetti ko'rinishda bo'ladi bu ham ikkiga to'qqizni qo'shsak o'n bir o'n sakkiz uchni 18 sakkizinchi darajasi shakliga kelar ekan demak ikkinchi formulamiz agar darajalari bir xil bo'lib asoslari har xil bo'lganda ko'paytirayotganda demak bu formula bo'lar ekan bu ko'rinishga kelar ekan ya'ni bunga misol keltiramiz <clears throat> e, beshni ikkinchi darajasi yettini ikkinchi darajasi to'qqizni ikkinchi darajasi ya'ni buni nima qilar ekanmiz xavf ustida besh ko'paytirilgan yetti ko'paytirilgan to'qqiz qilar ekanmiz darajasi ikki ekan demak besh kara yetti o'ttiz besh o'ttiz beshni to'qqizga ko'paytirsak besh yigirma yetti va qirq bir to'rt yuz o'n beshni kvadrati bo'lar ekan yani bu ham to'rt yuz o'n besh ko'paytirilgan to'rt yuz o'n besh yanada qisqartirib yozaman eslang demak ikkinchi xil uslubimiz misolimizga ham keldik bu tenglama qandaydir ko'rinishda bo'ladi hozir tushuntirgan mavzumga bog'liq misol bu ya'ni qiyinlashdi misollarimiz 6x 6 darajasi x teng ekan 8 bo'lsa bu ifodani qiymatini toping debdi biz nima qilamiz ya'ni 2x 2 darajasi x plus 2 nima 2 x ko'paytirilgan ikkini ikkinchi darajasi desak bo'ladimi buni chunki asoslar bir xil bo'lyaptida bularni qo'shsak bu ko'rinishga kelmaydimi keladi demak ko'paytirilgan 3x plyus a plyus yo'q ko'paytirilgan 3 ning birinchi darajasi bizlar shu ko'rinishga keltira olamiz chunki buni buni ko'paytirganimizda bu ko'rinishga keltirib bemalol aytilar demak misolimiz yanada soddalashdi endi qisqa anavi ma'lum sonlar bizlar bir to'plab olaylik ya'ni ikkini ikkinchi darajasi to'rt bo'ladi to'rt ko'paytirilgan uchni birinchi darajasi uch ko'paytirilgan demak endi bu yerda bizlarda yuqoridagi darajalarimiz bir xil bo'lgani uchun bularni ko'paytirsak ikkini uchga ko'paytirsak oltini daraja o'zgarmay x bo'lib qoladi demak bu yer o'n ikki bo'ldi 12 ko'paytirilgan 6x deyapti 6ximizda bizlar boshida berilgan edi ya'ni 8 12 ni 8 ga ko'paytirsak 96 javobi bilan to'xtadi ekamiz. demak darajali sonlarni bo'lishda debdi darajali sonlar bo'lishda demak formula mana sizlarga ko'rsatilgan <clears throat> bu yerga ularga doir misollar ham ko'rsatilgan ekan demak ketishni boshlaymiz Buni qanday ko'rinishda yechamiz? Ya'ni 2 ni 5-darajasi deymiz. 4 nima? 4 ni 2 ni 2-darajasi emasmi 4? Demak, 2 ni 2-darajasi deganimizdagini buni 4-darajasi. 4 darajamiz hali o'z joyida qoladi. Ya'ni taqsim 8 nima? 8 2 ni 3-darajasi ni 2-darajasi shaklida keltirib olamiz. Endi sizlarga mana narsani aytay. Bu qavs ichida ikkini ikkinchi darajasi yo to'rt shaklida ku bizlarga agar bunaqa bo'layotgan bo'lsa bu daraja havsdan tashqari darajaga ko'paytiriladi ya'ni ikki to'rtga ko'paytirasan ikkini to'rtga ko'paytirsang ikkini sakkizinchi darajasi shaklda bo'ladi buni eslangdan chiqarmanglar yana ozroqdan keyin yana bu, haqida haqda ham yana tushuntirib o'taman demak bu shaklga kelgan bo'lsa ikkini beshinchi darajasi ko'paytirilgan ikkini sakkizinchi darajasi shakliga keldi Pasımız ise 2'ni 3'de 2'ye götürsek 6, 2 2'ni 6'ncı derecesi buldu. Demek asoslarımız bir xil bugün de bunlar koşulaydı. Yani bu neyim? Yeni sonra kısak 13 13'ncı derecesi 2'ni 6'ncı derecesi şakilgi kilitirdik. Şimdi bu formulanı karayımız. Formulada asoslar bir xil bulsa e, dereceler birbirinden ayrılat deyip de. Eğer bu işte. ya'ni asoslarimiz bir xil darajalar bir biridan aylangan tepasidan pastga ayirganmiz m minus n o'n uchdan oltini ayirsak bizlarga yetti qoladi ya'ni ikkini yettinchi darajasi shaklida kelayotgan agar bundan ham yechmoqchi bo'lsangiz, bir yuz yigirma sakkiz yechib ko'rasizlar asosda. demak ikkinchi misolimizga keldik buni qanday yechamiz ayirishda edi buni ko'paytuvchilarga ajratib qisqartirib olishimiz mumkin vislangan chiqolmasin buni ko'paytuvchilarga qanday olamiz eng kichkinasini olamiz bu yerdan ikkini to'qson ikkinchi darajasi eng kichkina tip yuqoridagi bizlarda anavi ko'rinishda eng kichkinasi buni qavsdan tashqariga chiqarsak ko'paytiruvchilarga ajratyapmizda chunki 2 ni o'zi bo'ladi chunki buni qavsdan tashqariga chiqarganimizda shu son kelish kerak edi bizlar sizlar shuni bilasizlar menimcha demak minus buni qavsni taşkarı olganimiz uchun bu yerda bir qoldi demak ikkini to'qson to'rtinchi uz o'z kaldı. qoldi ikkini bir endi buni yechib olsak bo'ladi ichkaridagi sonni noma'lumlar hech bizlarda yo'q qiynamaydi ikkini 1. darajasi ikki ikkidan birda ayirsak bir bo'ladi demak keyin ikkini to'qson ikkinchi darajasini kubu etirsek ham xuddi o'zi qoladi ya'ni bu ikkini to'qson ikkinchi darajasi bu bir bo'lgani uchun buni bunga ko'paytirsak hech narsa o'zgarmaydi ikkini to'qson to'rtinchi darajasi demak bizlar nima qilar ekanmiz yuqoridagi sondan pastini ayirishimiz kerak ekan ya'ni ayirsak ikkini minus ikkinchi darajasi hosil bo'ladi bizlarga bu ham endi yana bir narsa sizlarga shunday tushuntirib o'tishim kerak bironta e, erda kasrlar bo'limida biz uni aytib o'tdik bu bo'limda ham aytib o'tishni <coughs> ma'qul ko'ryapman ya'ni ikkini minus ikkinchi darajasi nima qaysidir sonni minus darajasi ya'ni bu ikki deganimiz bizlarda ikki taqsim bir ku shuni minusdan bilan tajriba videomiz to'xtab qolibdi demak qayerda qoldik qaysidir sonni minusdan darajasi bo'layotgan bo'lsa uni chappa qilib olishimiz kerak edi ya'ni islangda bo'lsa va masalan bu 2 taqsim 1 ku bu 2 deganimiz ya'ni buni minus ikkinchi darajasi buni chappa qilib olish kerak degani edi ya'ni 1 birni 2 darajasi 2 ikkini 2 darajasi ya'ni 1 taqsim ga teng yaxshilab qarasang tushunasan demak javobimiz 2 taqsim to'rt e, bir taqsim to'rt bo'lar ekan demak keyingi misolga o'tamiz xuddi buni ham ko'paytuvchilarga ajratib olishimiz kerak ya'ni eng kichigini qavsdan tashqariga chiqaramiz chunki asoslarimiz bir xil hammasi qulay ya'ni qavsdan ochkamizda shu yana shu ko'rinishga kelishib olishimiz uchun men chiqardik ya'ni ikkini ikkinchi darajasi qilamiz bu yerdan buni olganimiz uchun ya'ni buni qavsdan tashqariga chiqarganimiz uchun bu yerdan bir qoldi demak pastini endi xuddi shunday qilamiz eng kichkinasi ikkini minus sakson oltinchi darajasi qavsdan tashqariga chiqaramiz demak ikkini ikkinchi darajasi xuddi shunday minus bir shaklida keladi ya'ni buni qavsdan tashqari chiqarsak shu son kelishini bilamiz biza ko'paytuvchilarga ajratish mavzusini yaxshiligini bilganimiz uchun uni unchalik tushuntirib yotmayman demak endi bizlarga nima qoladi ko'paytuvchilarga ajratdik pasi ham tepasi ham bir xil sonlar bor buni qisqartiramiz bular yo'q bo'ldi demak minus asoslarimiz anavi asoslarimiz bir xil bo'lgani uchun endi minus 82 dan minus 86 ni ayirishimiz kerak ekan ya'ni bu ham 2 ni 4 darajasi degan e, bilan qolamiz ya'ni javobimiz 16 keladi demak Berda kubu bu yechib men sizlarga tushunmagan narsalarni tushunib ketishlaringdan umidvorman ya'ni qavs ichida 2 5 beshinchi darajasini 6 darajasi ekan ya'ni bu ko'rinishda bizlar nima qilaydik? g'aussdan diqqat buni bunga ko'paytira olaylik ya'ni 2 ni 30 darajasida bemalol ayta olamiz buni demak 2 ni minus 3 darajasini minus 2 darajasi bu qanday bo'ladi buni bunga ko'paytiramiz ko'paytirishimiz aniq hayt minus 3 ni minus 2 ga ko'paytirsak 2 ni 6 darajasi shakliga keladi endi buni xuddi shunday buni minus 1 daraja bo'lganda aylantirish kerak u bu degan gap yo'q chunki bizlar buni buni ko'paytirganimizda musbat bir son kelgani uchun buni unchalik anaqa qilmaymiz minus ikkini o'ninchi darajasi bu minus ikkini o'ninchi darajasi bo'lib chiqadi ya'ni bu bu yerdagi sonimiz juft bo'lgani uchun minus uchni yettinchi darajasi minus uchni yettinchi darajasi bo'lib chiqadi javobimiz manfiydan bir bir narsa bo'lib kelib chiqadi keyin ya'ni bu yerda tog' son bo'lgani uchun endi minus oltini minus 5 da minus 6 derecesi. Bu, 1'nin 6 derecesini, 6 derecesini, 5'de 6 derecesi şekilde çıkar. Çünkü bu yerde son derecemiz cüft. Cüft bu gani için, manfiden bu gani için. Lekin çepeylendi. Yani, şimdi minus 2'nin minus 7 derecesi. Bizlerge bir taksım nima bo'lib chiqadi sel beriloqdan yaraydi ularga xalaqit bermasligi uchun bir taqsim e, ni minus ikkini yettinchi darajasi shaklida chiqadi yettinchi daraja shaklida chiqar demak minus uchni beshinchi darajasini to'rtinchi darajasi endi bu bunga ko'paytiriladi ya'ni bu yerda juft son bo'lgani uchun uchni yigirmanchi darajasi bo'lib chiqadi bu yerda endi juft son xuddi shu ko'rinishda lekin minus minus ta 20 derece shaklida chiqadi bu perdan plyusdan chiqadi per juft bo'lgani uchun bilaman bular ko'pchilik tushunadi lekin tushuntirganim sababi tushunmaganlar uchun Demek demak darajali tenglamalar de. bu bilen bilan ko'rsatgan sana diqqat bilan qaranglar ya'ni asoslar bir bo'lsadagina darajalar har xil bo'lib ifodalar teng bo'lsa enem ham m ham teng bo'lar ekan ya'ni darajalarimiz teng bo'lar ekan nima bo'lsin Fakat faqat a nolga teng bo'lmasligi kerak birga va minus birga teng bo'lmasligi kerak degan sharti bor ekan demak shu ko'rinish shu misol uchun bitta bizlarga misol keltiryapti ikkita ya'ni ikkita misolni ham yechib boshlaymiz nol butun ikki x minus bir darajasi ekan nol butun ikkini qanday yozamiz bizlar ikki taqsim o'n desak bo'ladi uni qisqartirsak bir taqsim besh bo'ladi demak teng teng demaymizda yozishda buni darajasi x minus bir deb yozib olishimiz kerak demak to'rt taqsim yigirma besh edi bir taqsim yigirma besh shakliga buni bemalol yozsak bo'ladi nol butun yuzdan to'rtni chunki to'rt taqsim yuzni qisqartirsak bir taqsim yigirma besh chiqadida keyin x minus ikki bu ko'rinishga keldi endi tenglamalar deyapti bizlarga bu ko'rinishni beryapti bizlar xuddi shunday asoslarni bir xil qilib olishimiz kerak yoki darajani yoki asosni bir xil qilishimiz kerak o'zi tenglamalarda bu yerda hozir darajalarni bir xilligini ham tushuntirib o'taman demak biz bu yerda asosni bir xil qilishimiz kerak asos bir biriga o'xshash chunki juda yam qanday bir xil qilamiz ya'ni buni bunga ko'rinishga keltiramizmi buni bunga ko'rinishigami ya'ni bir taqsim yigirma beshni ehm, bir taqsim besh ko'rinishda yozib olsak bo'ladi qanday qilib buni kvadrati desak agar bu bir taqsim yigirma besh bo'ladimi ha bular demak keyingilarni ikkini ham x minus ikkiga ko'paytirishimiz kerak ekan bir taqsim beshimizni o'zgartirmaymiz chunki unisini oldik x minus bir teng ekan dedik endi asoslarimiz bir xil bo'ldi bizlarda demak asoslar bir xil bo'lsa darajalar ham bir teng bo'lar ekan deb aytdi demak bizlar x minus bir teng ekan ikki x 4 2 ni x ga 2 ni minus ga ko'paytirib olamiz minus to'rt ya'ni endi uni ma'lumlar bir tomonga noma'lumlar bir tomonga o'tkazib olishimiz kerak o'tkazamiz demak 2 x bu yoqqa o'tkazsak minus bo'lib o'tadi yo'q bu x bu yoqqa o'tkazamiz ya'ni x teng uch bo'lar ekan demak ki, bu misal istang x deyin 3 bula. demak x o'rniga qo'yib ko'ringlar o'rniga 3 ni qo'yib ko'ramiz 3 ni qo'ysak bu 3 ni qo'ysak demak hisoblab ko'rsalang javob to'g'ri chiqqadida короче o'zi misolimiz ham ko'payib ketdi videomiz ham demak bu misolda ham alasılar. Kanda hiç qanday yechishni bir o'zlaring urinib ko'rganlaring ma'qul endi men ko'rsataman demak bir 5 besh ko'rinishiga yozamiz buni Bunun derecesi 3x minus 2 ekan teng 25 25 beshni qanday ko'rinishga yozsak bo'ladi 1 minus x darajasi 1 minus x ekan voy video tugay tugay deganda kamera ancha zaryadi o'chib qolyapti demak qayerda qoluvdik buni bu ko'rinishga buni bu ko'rinishga olib kelishimiz kerak edi ya'ni menimcha 25 ta bugünkü apkilişimiz qulayroq, shuning uchun buni 1 taksim 5 ni mana masalan minus 2 darajasi desak, agar shu 25 ko'rinishiga kelar. Yani endi buni ham qavs kattaroq qavs kılık. agar 1 minus x qilsak, agar Keyin teng ekan deymiz. Endi buni ham xuddi shu ko'rinishda yozib olamiz. 1 5 3x 2. E bizlar ifoda asoslarimiz bir xil ko'rinishga keldi endi asoslarimiz bir xil ko'rinishga kelganda ustlar teng ekanligini ya'ni darajalar teng ekanligini biz bilamiz 3x 2 endi buni chiqarib olishimiz kerak teng ekan 2 x chiqarganimizda shu ko'rinishga keladi ya'ni endi noma'lumlar ma'lumlar bir tomonga o'tkazamiz ximiz teng ekan 0 kiloberdan va javobimiz 0 e, ximiz 0 ekan x o'rniga 0 qo'yib ko'ringlar va tekshirib ko'rsalaring, xuddi shu javob to'g'ri ekanligini bilib olamiz endi bizlar darajali tenglamalarni asoslar har xil bo'lib darajalar bir xil bo'lsa esa a ham b ham bir biriga teng deyapti lekin bitta nosi bor ekan daraja toq bo'lsa hech problema yo'q a ham b ham bir biriga teng ekanligini bilamiz agar juft bo'lsa juft bo'lsa esa juft esa juft bo'lsa qanday demak a ham b ga teng ekan lekin a minus b ham bo'lishi mumkin ekan ya'ni b ham minus a bo'lishi mumkin ekan chunki mana yerda bitta son bo'lsa mana minus ikkini darajasi ikki juft bo'layotgan bo'lsa bu to'rtku to'g'rimi bu 4 bo'ladi javobimiz juft bo'lishi mumkin to'g'rimi ya'ni birga teng ya'ni menimcha tushuntirib berolmadim lekin tushundilaring degan umiddaman yaxshilab diqqat bilan qaralsa tushunsa bo'ladi ya'ni bitta misol ko'ramiz bu yerdan darajasi 11. ikkita misol ana bor ekan bu tog' deyapti a teng bga deyapti bu ani rolini bu bni rolini o'ynayapti ikkovi bir biriga teng ekan ya'ni 2 x plyus teng uch x minus 1 teng ekan endi noma'lumlar ma'lumlar bir tomonga o'tkazib olamiz menimcha buni 1 deb buyoqqa o'tkazsak 4 bo'ladi teng 2 ni buyoqqa o'tkazsak x x teng 4 Javob bu ekan ya'ni o'rniga qo'yib ko'raylik 1 bo'ladi va 12 minus 1 bo'lib noto'g'ri bo'lib qolg'aydi dashtguzar ha buni buyoqqa o'tkazsak x teng 6 bo'lar ekan demak oltinni qo'yib ko'ramiz endi uzr juda ham uzr 12 ga 5 qo'shsak 17 yetti bo'ladi oltinni qo'ysak 18 dan 1 ayrsang 17 bo'ladi demak misolimiz o'rinli ekan endi kelamiz mana bu narsani isbotlagan narsaga ya'ni darajasi 4 bular teng ekanligini bilamiz yoki mana shu bittasi minus ekanligini bilamiz ya'ni bu ikki xil usul bilan bo'ladi birinchi xil usulda aytamizki 7x plus 10 teng x plus 4 deymiz bu birinchi usulimiz bo'ladi ikkinchi usulimiz esa 7x plus 10 teng minus bo'lishi mumkin deyapti mana yerda b minus bo'lishi mumkin ya'ni minus x minus 4 degani bu degani endi misolni yechib ko'ramiz demak x bu yoqqa сақ кізек сұлғытады. Тен. Бұл минус бәқа ұтады. Минус бұл бәқа ұткенден кейін 14. Минус 14 жауабы бұл екен берді. Енді бұла харик тарафтым сақ кізге бұлсәк. Х-іміз тен. Минус сақ кізге бұлсәк. 14 тақсым сәккіз бұла. Бұям қысқарғаннан кейін минус 2-ге 7 тағысым 4 болы екен. Демек, бұнысы не енді? x бұл тарапқа минус бұл 6x бұла. Бұл тарапқа минус бұл бұткенден кейін 4, 6 бұла. Минус 6 бұла, тойыз. Бұл өткізгенімізден кейін, x тен минус 1 екен. Енді берді x-ні оладыған қиметлер көп етмесі депті. Яғни, 1-ді көп депті. minus 7 taqsim 4ga deyapti buni ko'paytirsak minusga minus ko'paytirsang 7 taqsim 4ni o'zi qolar ekan demak tushunarli degan umiddaman Oh va oxirgi varag'imiz ham keldi oxirgi formulamiz deymiz buni bilsak demak a darajasi m teng 1 qachonki agar a ni qaysidir darajasi qachonki daraja 0 bo'lsa deyapti daraja 0 bo'lganda nima bo'lgan taqdirda ham bir bo'lar ekan javobi va a nol bo'lmasa amiz nol bo'lmasa m bir m nol bo'lsa a, a emas deyapti ya'ni ikkinchisi esa amiz bir bo'lganda edi amiz bir bo'lganda edi bu daraja nima bo'lishidan qat'iy nazar bu bir edi amiz minus bir bo'lganda edi lekin m juft bo'lgan bo'lsa deyapti demak misol berilibdi bizlarga shu bo'yicha x minus ikkini x plus yettinchi darajasi bir ekan xni ola oladigan ola biladigan qiymatlar to'plamini toping debdi buni qanday topamiz bu yerda berilgan uchta narsa bo'yicha topamiz bizlar e, ya'ni darajamiz nol bo'lishi kerak x minus ikki darajamiz nol bo'lishi uchun bizlar x o'rniga yetti qo'yishimiz kerak boshqa tenozolen yetti teng bir ekan ya'ni yetti yetti minus ikki e, x o'rniga yetti qo'ydik plyus yetti bo'ldi ya'ni besh birinchi daraja bir bo'ladi ekan ya'ni bo'ldi x xni birinchisi yetti x birni topdik yetti ekan endi ikkinchisini aytyapti a bir bo'lsa deyapti a 1 buluşu uchun bizlar x ga 3 qo'yishimiz kerak ya'ni 3 e, minus 2 x ya'ni e, x o'rniga 3 qo'ydik 3 plus 7 bo'ldi bu ham bizlarga nimani beradi 1 ni 10 darajasini beradi 10 darajasini bersa demak bu ham 1 bulu aldı. x 2 ni ham topdik bizlar juft bo'ldi ham to'g'ri x ikkimiz uch bo'ldi demak uchinchi usulda aytyapti a minus bir bo'lsa deyapti a minus bir bo'lishi uchun bizlar x o'rniga 1 qo'yishimiz kerak 1 minus ikki 1 e, qo'ydik bir plyus yetti sakkiz bo'ldi demak bunda ham bo'lar ekan ya'ni agar 1 minus bir bo'lganda 1 90 bo'lib qolganda bundan javobimiz minus bir qoni qolmaydi bo'lmagan bo'laydi minus bir bo'ldi endi demak bu ham bo'lar ekan ani o'rniga x uchimizni ham topdik bir bo'lar ekan endi bular to'plamini deyapti bizlarga yettiga uchni qo'shamiz uch o'n bo'ladi o'nga birni qo'shamiz o'n bir javobi bilan to'xta ekanmiz va videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi va cho'zilib ketdi shu bilan birga xayr layk bosib obuna bo'lishni unutmang